ಬಿಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಇರುವ ತರಕಾರಿಗಳು ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ರೈತರು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರದೇಶ ಶೀತವಾದಾಗ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಕೃಷಿಕರಾದ ಮಧುರವರು ಸಾವಯವ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೀವೀಗ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಮೂರನೇ ಕೊಯ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಸದೃಢವಾದ ಗಿಡವನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕು ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಹತ್ರ ಈ ಹತ್ರ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬ- ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಡ್ಲಕಾಯಿ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಇವಾಗ ತರಕಾರಿ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಂ ಪ್ರಥಮ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊಡಿ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಐದಾರು ಟ್ಯಾಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊಡಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾರ ಒಂದು ಐದು ಟ್ಯಾಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹುಡಿ ಮ ಆರಾಮ್ ಹೊಡೆದು ಮಾಮೂಲಿ ಪೈರ್ ತಂದು ಹಾಕಿವಿ ಪೈರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ ಪೈರ್ ಮಾಡಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೂಟೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಡಿ ಎ ಪಿ ಅವೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಡಿ ಎ ಪಿ ಪಿ ಏನೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಪೈರ್ ನಾಟಿ ಮಾಡಾಗ ಪೈರ್ ನಾಟಿ ಮಾಡಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಇವರೇ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ ಹಾ. ಬೀಜೋಪಚಾರ ಹ್ಞೂ ಬೀಜಾಪಚಾರ ಪೈರ ಈಚೆ ಈಚೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಬಂದು ಇದು ಎರಡು ನಡ ಹಾಂ ಅದ ಇಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅದಲ್ಲ ಹಾಂ. ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಬಿಂದಿಗೆ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೈರ್ ಪೈರ್ ಪೈರ್ ಪೈರ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ರಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಿಡ ಇದೆ ಇದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಗಿಡ ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ಗಿಡ ಇದೆ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಅದೇ ಎರಡುವರೆ ಎರಡುವರೆ ಎರಡುವರೆ ಉಯಿಸಿದ್ವಿ ಹ್ಞೂ ಎರಡುವರೆ ಐದು ಲೀಟ್ರ್ ಇದು ಎರಡುವರೆ ಒಂದು ಎರಡುವರೆ ಒಂದು ನಡೆ ಹ್ಞೂ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಇದುವರೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಬೀಡ್ ಕೊದಿದ್ದೀರಾ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಎರಡನೇ ಬೀಡ್ ಹೋಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಬೀಡ್ ಹೋಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮೂರನೇ ಬೀಡ್ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಲಿ ಮೂಟ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾರಿ ಜಾ ಮಾರಿಗಿರಿ ಭತ್ತ ಔಷಧಿ ಹೊಡತಾವ್ರ ಮೂಟ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾವ್ರು ನೀವೆಷ್ಟು ಔಷಧಿ ಹೊಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಡೆದ ಒಂದೇ ಔಷಧಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಔಷಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಟ ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹಣ್ಣು ಬತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಳೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿರುಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿರುಕು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬಿರುಕಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬೇರೆ ತಮ್ಮ ಬಿರುಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿರುಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಡೆಯಿಂದ ತರಗಮಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತರಗಮಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾರೆ ನೀವು ಸೀತಕ್ಕೆ ಮೇಳ ಸಾಯ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ಸ ತರಗಮಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನೀವು ಈಗ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆನಾ ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಔಷಧಿ ಒಳ ಕಮ್ಮಿ ಮೂಟ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಟೋಟಲು ಈ ಹೊಸ್ಪಂಡ್ ಒಳಗ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಳು ತಂತಿ ಗಳು ತಂತಿ ಎಲ್ಲ ಹೌದು ಅದರಿಂದ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು ಈಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮಣ್ಣು ಸ್ಮೂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರೆಹುಳ ಎರೆಹುಳ ಇರುತ್ತೆ ಎರೆಹುಳ ಬಂದಿದೆ ದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ಮೂಟ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ವಾರ ಕ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಇದು ಒಂದು ವಾರ ಅದು ಒಂದು ವಾರ ಕ್ಲಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇರೋದು ಹೊರಟು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ತಗತ್ತೆ ಇದು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬೇ- ಎಕರೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಈ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂತು ಈ ಕಲರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿವಿ ಈಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಂದ ಕಾಯಿ ಒಡಕಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಈಗ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಜ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತದ ಒಡಕ್ ಬತ್ತ ಈಗ ನಮ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಬಿಗಿ ಚೆನ್ನಾಗದ ಈಗ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಇಪ್ಪ ಮೂವತ್ತು ಕ್ರೇಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ರೇಟ್ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಒಂದ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕ್ರೇಟು ಒಳಕು ವೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಬರಲ್ಲ ಬೇರೆ ತವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಬತ್ತವ ನಮ್ಮ ತವ ಬತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪಡ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂತರ ಯುವ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮಂತ ಯುವ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮೂಟ ಗೊಬ್ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾನಲ್ಗೆ